presente, Pernambuco não vai perder. Tem muita luta pela frente, chega de recuar, já deu. A alegria, a esperança, pelo dia melhorar. A amizade tá na mesa, a grande beleza de viver, a batucada.